Süleyman Rüstəm Təbrizim İxtisarla Baxdıqca hüsnünə doymuyor gözüm Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim Qoymaram yadlara girsin qoynuna İzin ver qolumu salım boynuna Sənin bayrağına, sənin toyuna Dili bir, qanı bir qardaşın gəlib Dərdinə aşina sirdaşın gəlib Sən çıxdın qarşıma duzla, kürəklə, Bağrından dərdiyin güllə, şişəklə, İkiyə bölünmüş saf bir ürəklə, Təbrizim, Təbrizim, aman Təbrizim, Yox olsun başından duman Təbrizim. Qədrini ayrılıq çəkənlər bilər, Hicrində göz yaşı tökənlər bilər, Ömrünə qaranlıq çökənlər bilər, Bağrından gül çiçək dərdim Təbrizim yenə təzələndi dərdim Təbrizim. Nə qəşəngdi yol boyunca söyüdlər, söyüdlərin kölgəsində iyidlər, babalardan dinləyirlər öyüdlər, coşur damarlarda qanı Təbrizim, yoxdur bu mərdlərin sanı Təbrizim. Ağlasan ağlaram, gülsən gülərəm, yaşasan yaşaram, ölsən ölərəm, varımı səninlə yarı bölərəm, Gəl bir də üzündən öpüm Təbrizim, başına gül çiçəyi səpim Təbrizim. Nədir o mənalı dərin baxışlar? Nədir gözlərindən yağan yağışlar? Nədir qəlbindəki payızlar, qışlar? Yetim tək boynunu burma Təbrizim, məlul-məlul baxıb durma Təbrizim. Sənin çiçəyinə, gülünə qurban. Mənə qardaş deyən dilinə qurban, vətəninə qurban, elinə qurban. Baxdıqca hüsnünə doymur gözüm. Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim.